manera mirada clavada Sentado en un lado pensando en la nada Buscando salida, moneda gastada, tiempo agotado La vida que pasa Escribo mi vida, no acabo la tinta, no tiene final Formando por partes, con vidas aparte Buscando mi parte a partir de luchar una manera mirada clavada Sentado en un lado pensando en la nada Buscando salida, moneda gastada, tiempo agotado La vida que pasa Escribo mi vida, no acabo la tinta, no tiene final con Con vidas aparte, buscando mi parte a partir de luchar Para tantos, aún sigo buscando lo que toda la muerte que se lleva tanto Aún no sé ni cuándo, pero siento tanto que me dejas en el cielo Le sigo rezando Dime dónde y cuándo yo te paso a buscar Salgo cuando tú estés, sin importa lo que vendrá Me miro al cel, si no hay confianza no puedo hacer nada No terminamos al 100 Llámame cuando te vaya ya no bien Si yo pongo las pautas de mis altas a soy Será la manera mirada clavada Sentado en un lado pensando en la nada Buscando salida, moneda gastada Tiempo agotado, la vida que pasa Escribo mi vida, no acabo la tinta No tiene final Formando por parte con vidas aparte Buscando mi parte a partir de luchar Será la manera mirada clavada Sentado en un lado pensando en la nada Buscando salida, moneda gastada Tiempo agotado, la vida que pasa Escribo mi vida, no acabo la tinta No tiene final mi parte a Salí para acá, yo vengo aquí para buscarte Empezamos siempre el martes y te envío para más Yo busco solo mi parte, sorry no quiero Te Contra de vida esa y no hago más que fallarte Salí para acá, yo vengo aquí para buscarte Empezamos siempre el martes y te envío para más Yo busco solo mi parte, sorry no quiero Te Contra de vida esa y no la moneda, mirada clavada, sentado en un lado pensando en la nada Buscando salida, moneda gastada, tiempo agotado, la vida que paso Escribo mi vida, no acabo la tinta, no tiene final Formando por parte, con vidas aparte, buscando mi parte a partir de luchar La moneda, mirada clavada, sentado en un lado pensando en la nada Buscando salida, moneda gastada, tiempo agotado, la vida que paso Escribo mi vida, no acabo la tinta, no tiene final Formando por parte, con vidas aparte, buscando mi parte a partir de luchar Vengo aquí para buscarte, empezamos siempre el martes Y te envío para amarte, yo busco solo mi parte Sorry, no quiero cruzarte.